¿Se acuerda usted cuando todo esto era campo? ¿Cuándo? Todo esto era campo. Sí. Esto lo, lo he trillado. Todo esto lo he trillado. Y esto era una selva. Mejor un bosque. también pides de Jaén o no? No, yo soy de León. Ah, tú eres de León. De puta! punta. <laughs> Pero ese que está ahí abajo, ahí detrás de los abuelos, ¿lo ves ahí? Ese es el

Tendrás que irte comer ya, ¿no? Vámonos. Si no me has dejado mi Oye, a propósito, de que se me olvide, ¿vosotros tenéis alguna potestad para que me den aquí el agua? Podemos preguntar. Es que no lo han cortado. Ah, te lo han se cortado. Me están yendo todas las plantas.